бізге өнімдес компаниялар жер шарын қыдыр күтіп айға марсқа қонып жатышады марсқа эми менде бир жакшы ой келди биз мындай кылабыз биз күнгө учабыз күнгө күнгө шеф күйіп қалмайсыз ба ә, басты іштеч керек басты біз күнгө түн ұшамыз